Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a este canal donde hablamos sobre fotografía, video. Hoy voy a empezar una nueva serie de videos acá sobre este editor de video gratuito que se llama Caden Live. Entonces, yo estoy migrando de editor. Yo usaba Shotcut y he creado una serie de videos sobre Shotcut también. Pero hace un tempito ahí Empecé a usar, estou aí meio que provando esse editor novo. e há algumas opções que já me, me facilitando a vida, assim. Então isso me está sendo migrar así assim, de editor. Né? Então coisas cosas como, por exemplo, então Shotcut há um tempo em de computador venindo como cerrando solo, dando alguns problemitas assim. Né? Então, busquei, encontrei esse outro e já tem algumas funções como, por exemplo, sincronização de áudio, muito mais fácil assim. E me parece que seus efeitos são mais precisos assim, melhores assim. Assim que precisaria ser vídeos sobre esse editor y hoy voy a empezar por el área de trabajo de Silly que me parece bueno. Vale, entonces vamos, vamos de Vale, entonces si tú aún no has instalado, acá dejo la página, solo entra en descargar, install, si tú tienes Windows, ¿no? Se tem máquina, você tem que ler aí. Se vira. então, se você não tem Windows, clica em install. Te vai barrar e tu instala. Instalado. Assim é a, a pantalla. Assim é a pantalla de Caden Live. Vale. Entonces vamos. Entonces, em ajuda tu pode cambiar o idioma, não? Vale. Em preferências tu pode cambiar acá o tema e elegir acá e alguns temas aí bacanas. Isso. Então, se essa primeira, essa parte de arriba cá, temos nossa pantalla de pré-visualização. Acá temos o mesclador de áudio. Acá é onde está todos os efeitos de sonido e de vídeo, né? Vocês, há muitos efeitos isso vamos ver assim, um pouco mais detalhado depois. De sonido. Acá é onde aparecem esses efeitos, não? Então, por exemplo, se eu vou em um exemplo acá de color. E ele aparece acá para mim ajustá-lo, não? Acá é onde vai, vai estar todas as minhas pistas, de áudio, vídeo, de meu projeto, né? Vale. Mas todas essas pantalhas são ajustáveis, né? Eu posso deixá-las mais, mais grandes, menores, né? Tanto para arriba quanto para baixo. E acá abaixo tenho minha timeline, né? Minha de tempo. As linhas de tempo eu posso recorrê-las, assim. ¿eh? Deixá-la mais chiquita. Vale. Acá eu puedo ocultar esse painel mesclador de áudio, não? Então, por agora eu vou deixar assim. Todas essas pantallas são móveis, não? Se ela, tu pode clicar acá em esse diamante e movê-lo, não? Para onde queira, assim. Então, por defeito, vem assim, não? Entonces yo voy a dejar así, por ejemplo. Quiero dejar así. Vale. He cambiado aí. Isso com essa também, etc. <clears throat> Vale. Acá na pantalla, essa pantalla de previsualização, tu podes elegir acá el, la cualidad, ¿no? Entonces yo sugiero dejar la, la baja calidad, ¿sí? Eso permite uma melhor fluidez na edição, assim, não vai estar parando, travando, não. Mas depende de seu compro, não. Me compro eu sei que tenho que deixar isso, assim. Vale? É, eh, linha de tempo, eu posso também configurá-la. Então, já em caso tem pistas de áudio separadas, né? Áudio 1, áudio 2, com vídeo 1 no vídeo 2. Eu posso deixar separadas, ou seja, vídeo 1 barra áudio 1 né? e posso intercalar também. Né? A mim, preferencialmente, prefiro assim. Vale. Acá a opção de corte, seleção. Isso. Né? Eles um de la timeline. Vale. E só uma coisa cá para terminar essa, esse primeiro vídeo que não quero, só quero apresentar assim. Ele tinha cá algumas opções interessantes assim. Nós temos opções de de colores, não? Para que tu marque tus, teus projetos aí. Ordenar etiquetas. Acá ele tem, por exemplo, generadores acá. Isso me parece bem interessante, assim. Então, por exemplo, tu pode generar um contador, assim. pode ler relógio, código de tempo, fotogramas segundos, não? Aí tu pode pôr nele sonido, cara. E não renera. Então ele vai pedir para que tu salve. Ele renera um outro arquivo, viu? E já tá. Olha. Então, o ele tem essas duas opções, né? Monitor de clips, que é o monitor que vai ensinar os clips que tu tem acá, não? E o monitor de projeto enseña o que há em projeto na timeline, assim. Então, por exemplo, eu agarro esse vídeo e arrasto acá, ele já está na minha timeline, não? Automaticamente ele cambia para monitor de projeto. Olha. Só para enseñar acá, por então se eu vou acá um, a color, que sé yo. Entendeu? Eu dou double clique acá. E, de daí vou ensinar isso bem depois, não? Pero, para que veja essa pantalha de pilha de efeitos acá, ele, ele te abre o ajuste de tal efeito, não? Zacatoparia canrianas. Assim. Vale. Pero isso mais adelante vamos ver, sim. Então, mais ou menos isso, essas... Bueno, isso. Então, em la próxima, em próximo vídeo, vou ensinar como importar, como trabalhar ele na timeline e algumas opções. Então, nos vemos na próxima. Não te olvides de suscrever-te. Y eso, hasta luego, gracias.